ankubulize katete kamba the scheming is started by ousting the town clerk tuli ku lukwe oluwamba kampala okay segane he was arrested and charged with the fraud james kn eh segane had been targeted by the stealing group the mafias because before joining local government segane was a senior is operative such a person could not be trusted by the, the mafias group and the government who wanted to grab all land second the ministry of local government on a personal account the steering group enticed him kagina yavadde enticed him It started with the Uganda Revenue Authority, which took control of council accounts for ostensibly for non-payment of Kampala taxes. This is the time when the Minister of Local Government the permanent secretary of local government ever move to the second release the shillings one billion to Kampala State Council. Why do you release money to a council without operating accounts? Second, the Bamuquata mm-hmm. Bagobamu Bulimund Mafia Wambe Kampala Banda Mugwanya beware of Yubikoi. Why was the, the why was why was it released the money at this time when KCC could not access his accounts? Why did the Minister of Local Government? decided to pay cases in cash because the check signed in cases in names could not be cashed on an individual account. This was a bait which Segane eagerly swallowed. Segane was later acquitted by court of law, but the job as head of Kampala State Council had already gone, and his reputation damaged, has never been given a job. He was replaced by Kijambo, who was also trapped. All the town who could not play ball with the mafia gang. Land grabbers were removed in Rao. But the invisible hand was behind their sacking, remaining in hiding. The invisible hand used Haji Sebagala as their foot soldier, which the stealing group normally does. They used Baganda or another tribesman to fight their proxy wars against their fellow tri tribes. Sagala was used to fight Ferubaganda in KCC. The group that wanted to take over Kampala took advantage of the standoff between Sebagala and Kijambo by siding with Sebagala, promising him free acquisition of the town Kiraka house. It was Haji Sebagala who fought their war like a hunting dog. Sebagala plotted and kicked out Kijambo, who was replaced by the short-lived Namawerere, without realizing that he, eh, Sebagala was a hunting dog for the stealing the mafias. He did not get the house he wanted to grab. His, his, he, eh, eh, he, he, he, the people, the mafias were also interested in this house. The groups that were scheming did not want Namawere in the city. He had worked in Imbalala, and the experience shows that such a people who previously worked in Imbalala have access to Atitula and hence to the president. These people like Rukwago, Akumani Gubadja Mugundi, yali permanent secretary, naye mutenda nze tonzigya eno nontwala eyo ngenda wange kwekolera these people zembalala people noono omukazi yali akulya eddagala eddwaliro lye ne bamuteeka mukuba ne bamugjamu mbu advisor wa president ono heres ate omusito gwenyama ate obwahawusi bunemye nti nja kufumbirwa amaka ebyo nze tobinkola amuveralogant man and hence those who are in mbalala get access to akitula and hence to the president ababamanyi these mbalala people are considered as museveni's agents in government who report directed to him as spies nkiwandika 214 and their new assignments Such affairs cannot be trusted by the mafias. They can leak the information to the president. This is why Museveni supporters are targeted by this, the, the mafia. 2014. This, the, the mafia group targeted Namayanja, Sebagala's deputy, who was likely to become the new mayor. Namayanja was not trusted by any of the two groups. skimming groups to capture Kampala. She was given financial assistance to relocate to Bokoto East to defeat Alintuma Nsambu. Hmm. Nsambu mm. was rigged out by a team from the Electoral Commission to, to pave way for Florence Namayanja. Kale daba, bakuba Nsambu wawabu, ichimukubiachi, akula ganane wono umugaga yani, umu America. Bill? Oh, uh, uh Bill Gates. Mm. nsambu gundi yasinga obungi yazikola yalimisa hmm. ict kakati bill gates ameetinga president mu america amuwa sente obazalizake ne bazibba kakati nga tukat of relationship negundi ne bill gates nsambu hadi tugo nebasinga nani nanamayanja wy lwaki abena ali mubagala namayanja kubanga bamugi mu kampala hmm. eh, bano abasajja si bamuseveni oba they are not tribalistic they are not nepotinistic mane yokka bujozi bokka bwe bubafuumuuka ne be baba bakuyitako owulira obujozi bwabwe nga bubawonyako namayanja was given financial assistance to relocate to bukoto east to refit ali ntuma nsambu nsambu was rigged out by a team from the electoral commission to pave way for florence namayanja namayanja's exit paved the way for the group to grab kampala by της μαφίας. The group, the group opposed to Mbabazi wanted Elias Lukwago, o Mike Mabike, forcing the latter Mabike to lose interest in the parliamentary elections. His constituency was later taken over by Simba. Mabike did not defend his seat with the backing of the mafia group. Mabike wrongly believed that the mayorship was a walkover if supported by the mafia gang. This explains why Peter Sematimba lost the mayorship. Sematimba was undermined by a rival NRM faction for two reasons. One, Sematimba, like Namawerere, could access state house in case he was subjected to pressure by the mafia group. Sematimba had composed the NRM national anthem and appeared to be close to the president whom he usually referred to as nanyinisent the one of man in uganda <laughs> number two sematimba was a known supporter of mbabas sensing that in case both lukwago and mabike competed against sematimba he would decisively defeat them they turned the fire to lukwago arguing that he lacked academic qualifications which failed miserably. Lukwago allies in the judiciary maintained that he had the papers. However, Lukwago lacked campaign funds, and this explains why on election day he did not have representatives on 1,000 polling stations. It was because of this reason that numbers brought to people from Mukono to act as Lukwago's representatives. These were volunteers because Lukwago was a pauper. However, the group that did not want Timba leaked valuable information to the Kwago group through Segona that some ballot boxes had been stuffed. The boxes that had already been sent to several polling stations were impounded by police, which embarrassed, which embarrassed NRM. This is what forced the commission, which it is itself is influ influenced by one of the, the, the, the, the mafias in the government to suspend the election in the middle of the exercise. Sematimba was leading with a very big margin. The, the mafias group, which wanted to grab Kampala, celebrated the victory over Sematimba. This gave two political blows to Sematimba. One, he was exposed as an election thief. However, he did not participate in the planning and execution of the ballot stuffing exercise. It was done by some of his campaigners who had stolen the money for campaigning and hoped to win by rigging. The mafia group registered another victory without being exposed. Most importantly, the president had won by a clear majority in this clean election. This Shematimba scandal would be utilized by the opposition tudde nti the president certificate awo ah, tebakitegeerera ko tebakitegeera bana ababbi bwe tebalina political lenses disaffected sematimbers political carrier yagijjayo oluvannyuma the president could not tolerate this indiscipline from a candidate sponsored by his political party another victory for the thieves against sematimba okitegeera mpulira bino byonna nze mbimanyi sematimba bwe baggalira akalulu yali ayina emitwalo nsanvu lukwago yali tayina bakuuma bululu onwenothousand polling stations hmm. mukalulu akaddako ane naali mu business man gave lukwago 600 million shillings to campaign owa nrm ee eh, ye yali ayagala nguudo mu kampala kozi ne bamafiya zebajiridde era kampuni ye bagibula kalisitinga kakati pulezidenti bwaba wa miliyoni lukaaga bakampiininge mu kampala batuula mu conference center sebagala yalimu nakubwa yaabwe sebagala bamuduseemulago balowooza sente yaziyina eyamugenderako bambula sebagala bamukebera ebiki byonna nga talina sente onadduka emisinde akoma mu conference center yasanga sente bazibbi sebagala yabuza eh, miliyoni bibiri oba yazikanyuka mu dirisa oba yazikanyuka wa hmm. kakati abeenaalemu abanyiivu bebabulira kojja seguna nti balots eziri staffu tiziri ku kampala hayiwazi Wa, seguna esinifa dogo seguna yagambanga nti eyo mweri omwo mulimu nomwo mulimu nomwo mulimu abaelekito commission baali bano abasajja bano bamma abaana mu elekito commission ne bawa abakulu that was the second mistake kati kampala yoyo mubabuulidde okumanya namugwanya mukazi mumanyi nti wano president weyasaliranga enviiri ezo enyumba luleze yazimba amaduuka agali mu paaka president gundi yabadde aziguze kalungi nebagamba namugwanya nti museveni kawulira nti weyasaliranga enviiri anti olwo lujja olwo lujja ah, namugwanya yankubira esimu oba epasoni kereming tobi namugwanya mwanyinaze onkubira ki mbadde yegatutula ffe mbigwompe bubi magezi nibweyiwaku amuhonale mhm. bonnamugwanya i think it is rongo number whom do you want to talk to Mr. I'm not Mr. Miru. No, it's the wrong number. We have many Mirundis. <laughs> Mirundi, future ya Kampala iruda wa. Yeah, Chetula yeah. bakati, tula banga abantu banji kati abadu ganyula mchibuga, bafurumizi dua. President, president, president ya ba wangu lide kuchintu chimu. President ya gala mumwe kuwase. Ndi ya gana abataki sokola. yabagambye tagana nga bataxi kola ne batadde obukwakulizo yanti namugwanya obuzito namugwanya nti once the taxi is fail bus is yingire wowe jiri bus tumukunde gabe this exercise that eh eh eh eh eh, eh, eh Hey. Okay. kakati kakati nkukanga echa tax nga tuchimaliziza mm. this issue of tax fares temujimanyi it is the responsibility of the minister of transport to fix tax fares in the country ebisale through the licensing board ah hey kale twagenda okiraba e- e- e- ogamba emisolo gye basasula ah, ah. ebisale bya taxi awabaddewo olukumi anti wulira it is the responsibility of the ministry of transport kakati twagenda okulaba ngaabaab'omu ministry abo atstatitiani baani hmm. bafulumya byawaggulu nnyo kati ate nga butodde ebisalako ne bakwatibwa ensonyi babalowoleza mu money trase money its the responsibility nobody should tell you lies i the responsibility of minister of transport kati amagezi ge bakola mwe temugamanyi amafuta mu nsi yonna gawagwa ebbeeyi wano bakendezezaako eh, ensi yonna amafuta tegatunda kati ebyo nabyo mubivumire museveni kati ate ekyo katumba wamala takimanyi kibula nkugamba ebya takisi bwoba tompise mm. tolina gyolaga ministry ya transport has the responsibility through the ministry through the department of licensing board to fix and declare fares in this country kati kuba akantu kaffe tugende hey. Eh. Ah, okay. banange mbayozayoza baabo bafunye zooming owayi bafunye zooming lindako lindako lindako lindako ah, kati alina kuyita I need a better position. You're not going to call me again that Albert, Albert, this and that, this and that, this and that. No, sometimes I get tired of that and I need something else. I need a better position. I need to get fair. I need to prepare a fair life for my, for my family. Not always to be, you know, bagged like a wallet, used like a belt. You also need a way forward for our own autonomy. There is nothing as great and free as autonomy. Look at the autonomy, the autonomy of uh, Mr. Tamara Mirud. His autonomy has given him a lot of peace, a lot of power, hmm? a very strong negotiation ground that even His Excellency sits down and claps for him just by listening to the program. He says and talks what others cannot. That has given him a special place in His Excellency's heart. And because the man is very patient, he takes time. But certainly I know he will reward him. And he will reward him greatly. Very, very greatly. Because several people tried to bring him down again. But he said, he kept on saying, not this time, not this time, not this time. This is what he, the general was saying. Not this time. And when it comes to Afandam Rose, oh, oh, oh, oh, so please don't talk about Tamale. don't talk about Tamar. I love his programs and I'll keep listening. But the time is coming. The time is coming. It's going to be very close and very important. So, I know I have to stop here. You know, the problem is that maybe the VIP has never interacted with, uh, with Mr. Tamare one-on-one. And possibly may also be having a, uh, an, an idea or I thought that uh, Mr. Tamare is uh, directed by someone. The man is self-directed. Eh? He's self-directed. His agitation is uncaused. Nobody is causing his ag agitations but himself. So if they don't observe that, that this is a person who independently moves, is very autonomous, then that is what the challenge is. And that is what I'm saying. That is what I'm saying. Exactly. That, that is the same thing I'm also talking about when I was talking to Uncle Sam, eh, I told him that uh, we have to straighten up. One, I don't believe, even hearing from the programs so far, recorded and recent too, I think cannot write anywhere. Eh? He cannot have, it looks like a diabolical agreement. He cannot be part of it. You don't have to send even a document. Hmm? You don't have to send anything. That is what all the rational members are saying. But the absurdity of those who are saying something must be written down to even have a counter signature of his. They are simply deluded. They are totally out of touch of the reality going on. But what is the 5 billion to the incomes of them? Hmm? When you look at their incomes, it is extremely very large. Hmm? That 5 billion, even, okay, let's say 10 billion, is a two days walk over. So sacrificing just two days out of 365 is it even rose? Did we have even to contribute 100 shillings? So that, that is between me and you. Please do not, uh, it is uh, just us talking about that. I, exactly. I know it. What I'm also saying is that we cannot, we cannot allow to be bulldozed into doing something that is going to fire back on us. Because some of these people who are doing this are extremely very untouchable the untouchables. You cannot touch them. But look at us, we are just on a pendulum. You have to swing left, you swing right, you swing left, you swing right. What pushes you from the right is what throws you to the left. What throws you to the what throws you out from the left is what throws you to the right. We are just a pendulum. So we cannot behave the way those people are behaving. There's too many galvanized, a lot of impunity. Yeah? Defaultful impunity is with them. We cannot, we cannot engage ourselves with it. So sometimes we have to sit down and know that we are just a bridge. We don't contribute to the two connections, but to give access to the two connections. That is all. So I'm looking at a, a situation where if the general can spearhead this operation, I think the better. That is what I'm looking at. I think the better. I'm also saying that it is the better. No, you wait. If we keep on regarding ROTs at stake to be lost, that is what I'm looking at. Don't you see that? ROTs at stake to be lost. Really? If we go on just like that, waiting, waiting and waiting, postponing and postponing, Mr. Tamaremenu does not change his tone at all. And he seems never to do that. He seems never to do that. He's a very arrogant man. He's a standard arrogant man. And anything can happen. So that is what I'm always looking at. That is our shortfall. If we don't address the shortfall, we are going to fall short. And Actually, uh, you, you, see, uh, I was talking to, a, to, a, a little boy, he's my nephew, he's called Kashakamba, and he has been uh, uh, co connecting the Zoom technology that we are going to be using. video conference and uh, to communicate. And I believe the testing is starting this weekend. But I told you then even then that is not enough. Now we are in a closed door. Then the next, uh, the next day you find him talking about us. Sometimes he plays audios. The good thing is that this man told me that what Mr. Tamara's done, there is what they call phasing, uh, that they phase it a bit to alienate your voice a little bit because that is why he's using codes. Otherwise, it would make a straight motion of it. So when uh, uh um, the natural voice is a bit phased out, hmm, it changes a bit. Somebody can even deny that no, it was it, it was not you. I also personally can deny that it is not me. But remember the content. Uh, the content is what he normally says, because I know he told he Kashakama told told me that uh, when you face a bit, you change to alienate something from its its natural form, such that you cannot be pinned. You know there is a law against such as espionage. If my voice appears as natural, as it seems and can easily identify with me, that simply means I can take you to court. How did you access? Because I did, I was talking this in a private, a private place. But even then, the other problem is uh, the content. You first of all have to accept that the content was said by you. So that is where it becomes uh, complicated, and that is what normally His Excellency wants. Yeah? He gives a lot of attention to all the programs. Sometimes he says maybe the, the briefs are, mis, are miswritten, so I should attend it myself. So he normally listens. Hmm? He even has the headphones where he sits and is tuning into the program. So, anyhow, uh, that is what is happening. But what I'm saying, as uh, as per the general, I think the general is right. Hmm? The general should send somebody. basajja bwebala eh? hmm. kati kamu basajja bwebala kaki kakati bo bakugamba hmm. they agreed on compensating me 5 billion then two people jumped on board neziwera 10 billion kati abaleeta omu ku baleeta ezo additional 5 billion mm. insistis nti i should sign a document bano bo babamba nga bakuzi bazikuwa hey, eh. eh. hey. wano what is contained in the document one i should surrender my network uh, miso network bakujjako miso uh -huh. <laughs> the, because if we pay mirundi and the network still operates okay. the second point they should re record force orders as we president because if you don't if, if mirundi does not provide any information to the president he will appoint another person so mm. by no kunteka mu group nga museveni muwa bifu hmm. kati wabiganye nti wa akugambi nti sente bazizizayo kati wagenda kuwa pepa uyo nabagamba nti oli omusajja mumanyi nange kyembagamba how can you be with somebody for 14 years nemutamutegeera akugende manizi nti yeyeyagala ina independence naye ffe batweyambisanga bridges muyinza mutya okugamba nti sente emiliyoni esatu biliyoni esatu